buriya ikibazo gikomeye cyane kibaho mu miryango no mu bindi byose buriya um, Secret ya segisi kubera ko nta muntu wigeze twigisha ibya segisi eh, dukora icyo nita dimba hasi icya mbere ni ikosa rikomeye cyane kuri mwembi kubera yuko segisi itateguwe isiga umugore ubundi sex ntabwo ikorerwa inyuma uhereye kuri uyu mutwe wa madamu n'amatama ye n'ijosi n'amaboko ubundi duteye kimwe ibyo afite byose nanjye ndabifite ntimuzitiranye keya no gutanga igikwembe ntimuzitiranye keya no kurya ifi muri resitora keya ni taci keya ni amagambo meza mushobora no kwicara rwose buriya badamu sekisi yacu twebwe iba mu mutima iyo rero umutima wishimye umeze neza unatanga sekisi naho ubundi bishobora kuba yadimba hasi ibanga rero nta rindi ni ariko noneho tube eh, fokasita ahangaha ku bibazo byo tugiye eh, kubaza twige kandi twibuke no kwandika kuko shortest pencil is better than longest memory murabyibuka Eh, ikintu cyo wanditse ushobora kukimarana n'imyaka mirongo itanu cyangwa ijana ukajya usubiramo kurusha icyo ufashe mu mutwe eh, murakoze pasita eh, turabashimiye nanone ibibazo tugiye kubaza ibibazo bibiri cyangwa bitatu hanyuma tureke n'abandi babaze nk'uko twabivuze ufite ikibazo ashobora kucyandika ku gapapuro akakiduha tukabaza ariko n'ushaka kuvuga turamuha mikoro nawe avuge so we're going to uh, ask two or three questions and then we'll open it up for the public and uh, we'll take questions if you have a question you can either choose to write it on a paper and uh, send it forward or you could ask for the microphone okay ikibazo cya mbere um, muri principles mwatubwiye ubushize hari ya communication mwatubwiyeho mutubwira sexual intimacy mutubwira finances mu byo nibuka bya mbere nibyo bavuze ariko ndashaka gutangira mbaza ikibazo kuri sexual intimacy kuko nanjye barakimbaza cyane abantu benshi mpura nabo barakimbaza ndabaza eh, nabo mbabariza ndabizi cyangwa hmm. ni nabo mbariza abenshi barabaza ngo eh, So Cohen is going to ask a question uh, about sexual intimacy. He's been asked this several times. So he's asking for himself and for others. cyangwa nkihorera icyo ngicyo oya oh, kibaza babarize urabona barashaka ko mbibaza dore barimo baranaseka mm. pasita abakirisitu benshi bamaze kutubaza mm-hmm. despite seasons despite seasons zo batwigishije zitandukanye uh, tumaze kumva urukundo aba bombi bakundana umugabo uko ashaka uh, gushyikirana n'umugore we si ko umugore abishaka abantu bakavuga bati ariko se tuzabigira duti ni inshuro zingahe byibuze ngo tumenye kuko mbuye n'abantu barenga batanu bakambaza atari ko iyo ngiye ndagaruka hanyuma tugashyikirana ariko twamara gushyikirana akavuga tumaze icyumweru udahari rero tugomba gukuramo za esheke zose ejo bundi mu cyumweru hari uwambaje ati mwebwe mukora kangahe byibuze zingahe zo gukora ngo byibuze twumve ngo tumeze neza nta kibazo so uh, cohen's question is about sexual intimacy uh, he's asking he's been asked this by many different people asking you know uh, that was also asked regarding finances uh, a, a, member mentioned uh, that, I'm also putting it in a narrative that he was sharing it. He said for them, it has worked for them um, where the man has responsibilities he has to take care of for the home, say like school fees or what, and then the woman caters for everything to do with the home, uh, you know, like the groceries and everything that is related to maybe cleaning and making the home good. And then the, the couple mentioned that they, they also have noticed that some couples do joint, uh, joint financing like ourselves. Uh, you do a, a, an account where your spouse fully accesses it. You plan what you have to do, but when you're fully open on your finances. So what does the Bible talk about it? if you're not having issues, because she said they don't have issues at all, as long as they're able to do when they want to invest, they invest together. She openly shares the, the account to the husband, the husband openly shares, but they're not joint, joint accounts. So what would you advise and what would, would that create an issue in the future or would you advise joint for the Christian marriages? Eh, ikindi ikibazo cya kabiri kijyanye n'imicungire y'umutungo y'umuryango eh, kibaza ngo ese ko eh, umugabo n'umugore byanatubwiye ko uwabimubajije we yabahaye nk'urugero ko we n'umutware we bafite ukuntu bagabanya inshingano umugabo afite ibye yitaho ashyiramo amafaranga ayo aba yinjije wenda akita kuri minerivare n'inzu n'ibiki umudamu nawe akita ku bindi abaza ati ese ko twebwe tubigenza gutyo abandi tubona hari abafite konte ihuye hari n'abadafite konti ihuye ariko um, umugabo akabaza amafaranga yose umugore abona n'umugore azi ayo umugabo abona ati ese hari icyo bibiri bivugaho uburyo bigomba gukorwa hari se wenda twebwe uko tubikora byazaduteza ikibazo mu minsi iri imbere tubimenye hakiri kare urebye n'icyo yabazaga ni gute mu buryo bufatika imicungire y'amafaranga bigomba gukorwa Eh, ikibazo cya nyuma eh, muri ibibazo bitatu twari twavuze eh, kirerekera kuri communication kirekeranye na communication ubundi iyo umugabo n'umugore bafitanye ibyo batumvikanaho urugero nk'umutungo amaze kubazaho cyangwa extended family cyangwa n'ibindi bitandukanye usanga bataganira neza niba ari iby'amafaranga ntayahari ni urugero bamara iminsi bataganira niba niba ari umushyikirano utagenze neza cyangwa udaheruka ntabwo baganira umwe aca hano undi agaca hano niba ari ab'iwabo wa madamu cyangwa bwana baje kuba mu rugo batabyumvikanyeho ntabwo baganira nyine haba hari ishuzi ariko amaherezo bazagira akanya ko kuganira bakabicoca hakabamo abasaba imbabazi hakabamo mbese bakabona uko babicoca bikagaruka ariko ibyo bijya kuba haciyeho igihe hari ibyangiritse ni gute twaba macyuwa cyangwa se ni iki twakora ngo kuganira kw'abagore n'abagabo cyangwa abashakanye guhoreho disipayiti the challenges. Uh, so the third question is about communication. Uh, it's asking, you know, when uh, in the married life, when something doesn't go well, maybe uh, in their sexual life or their financial life, or maybe there's an issue dealing with each other's families. They don't, uh, the couple, the husband and wife don't tend to communicate uh, easily or regularly until at one point, maybe after a certain time, when they talk about it, they'll you know, really communicate and bring things out until the issue uh, is really dealt with. So the question is, how, what can we do, what can they do for communication to be regular and for things to be dealt with when they happen instead of waiting and, uh, you know, cold shoulder and silent treatment and all that. Eh, mpagaze kuko neza Um, ikibazo cya sex the question of sexual intimacy ndagenda buhoro kugira ngo ushobore gusemura oh, ndagira ngo mfate faze za sex uh, i want to talk about phases of sex kuko eh, buriya ikibazo gikomeye cyane the bigger issue kibaho mu miryango no mu bindi byose that happens in families ni kutamenya imibiri yacu is to not know each other's body oya oh ntabwo ari each other's body even your own n'uwawe ubwawe oh, it's not knowing your body buriya abagabo benshi ntabwo bazi uko imibiri yabo ikora many men do not know how their bodies function n'iy'abagore and they don't know how women's bodies function abagabo ntibamenye imibiri y'abagore uko ikora uh, don't know how women's bodies function icyo cyica sex life reka mbaho ibintu bibiri I'll tell you two things icya mbere buriya um, secret ya sex uh, the secret of sex icya mbere iba muri communication the first thing is it starts with communication kuko abantu benshi kubera ko nta muntu wigeze utwigisha ibya sex no one has taught has taken time to teach about sex eh, dukora icyo nita dimba hasi <laughs> we do trial and error eh. dimba hasi ntabwo ari trial and error gusa hari hari ibintu impamvu mbyita dimba hasi muzi hari indirimbo bajya baririmba ngo ya That's, that, uh, that name that he has given it refers to a song that has a part that says, Don't ask me. ngujya utera hasi just carry and, and throw down you know akenshi rero za dimba hasi nizo zica sex so many times uh, sex is killed by by you know not knowing and umugabo araza akumva kabisa ajagurumana. so the man comes and he's uh, mm -hmm, he's in he, heat. agahita abwira umugore ati kabisa ndimo ndashya nzimya and he tells his wife i'm on fire you need to firefight hanyuma akamuzimya and she deals with the fire kandi kuzimya umugabo biroroshye cyane and it's very easy to deal with the fire in a man it's just a, just a yo kumubwira ngo dore fire hose ngiyizimye you just bring a fire hose and that's it kuko buriya mujya mubyumva abantu babyigisha ngo gukora sexe itateguwe You've uh, heard about people, you've heard teach, people teaching about uh, sex that without preparation. Icya mbere ni ikosa rikomeye cyane kuri mwembi. It is a big error for both of you. Kubera yuko sex itateguwe. Because when you don't prepare for sex, isiga umugore mu kirere. it leaves the woman uh, hanging somewhere. kuko muri principe za sex because some of the principles of sex umugabo sex ye iba activated by the eyes a man uh, uh gets an erection just from using his eyes ushobora kwicara gusa nkareba umugore uh, atari n'uwanjye even if it's not his wife one party mbonye igahita itrigaringa just by seeing a certain part of a woman's body it triggers the fire in him and he thinks i'm ready for this nk'umugabo you are not ready but the truth is that you yourself are not ready igihe cyo kubikoraho ubushakashatsi no gusoma i've taken time to research on this and i've read books hari n'agatabo nanditse dukoresha iyo twigisha abagiye kubaka We've, we've even written a book that we use uh, in premarital counseling nakoresheje comparison I, used comparisons. burya umugabo yageze ageze gutya akagira surge kumva mbese misikure ye irakomeye Uh, when a man uh, gets that, that urge and the muscles, ni nko gucomeka iyi telefone mu muriro yashizemo batiri it's like uh, plugging your phone into uh, an electrical outlet when, it's, when the battery is down. twicaye hano batiri zose ziri right now as we are seated here most of the batteries are low hari ushobora kugira gutya batiri ukabona amashanyarazi yagiyemo but uh, once we are plugged the batteries will, will fill up hanyuma telefone ukayicomokora ukayivugiraho and then you unplug the phone and use it iminota ibiri telefone yakongera ngo bibi finished and in a few minutes it's done goes back to battery low abagabo benshi kubera yuko they don't take time to prepare dongo bo bibwira ngo gutegura no gutegura umugore ntamenye ko burya n'umugabo nawe the more time you spend in the preparation uko igihe kinini mu gutegura niko batiri yawe ufata umuriro munini uri bukoresha igihe kirekire so what most men don't know is that uh, when the, when you take time to also prepare yourself your battery keeps, keeps its uh, batteryness nagiye mbyumva mu biganiro by'abubatsi ngo benshi bavuga ati rwose hariho n'abagore b'abaveronisite akavuga ati jyewe rwose n'ibyo muvuga ngo muranezerwa ntabyo nzi I've heard in, in, uh, in couples gatherings where people uh, talk about this, and some women are so honest to say, I don't even know what it is to, to get to, a, to the best point. Ibi rero kubera ko iteka ryose twumva ari ibishenzi ntawe ujya Many of us, uh, many preachers don't take the time to teach about this because we think, you know, abomination. but it's a taboo, not an abomination. Eh, by that time it will be overcooked and burnt. ariko muraza kumva impamvu y'ibyo kandi nimubimenya mugatangira kubyiga sex will be well done uh, biranakosora na cya kibazo kindi babaje ku byose ndaza kubigeraho ndimo ndabaha principles I'm giving you the principles because when you get to know what this is and to do it well, the, the, sexual intimacy will get much better. The second thing for the women as well. Ah, abari hano okay ubundi sex ntabwo ikorerwa inyuma uh, sex is not done on the outer part of the body. it goes inside bikorerwa indani bivuga ngo hariya aho igitsina gabo kiri bunyure hagomba kuba riburiketedi totali uh, uh, uh, hagomba buriya umubiri ufite ukuntu ukoze iyo urimo kwitegura nawe uritegura ugasiga amavuta aho inzira yose the body is made in a way that uh, during uh, the sexual act, the, where the male organ will pass the female organ lubrifies it so the more time you spend more preparation ubwo n'umubiri w'umugore utegura aho umugabo ari bunyure So the longer you take preparing yourselves, that's uh, more time for the woman to be lubrified as well. So kuko byatangira I'll stop there so that it doesn't uh, tend towards pornography buriya nidutaha madamu ashobora kumubwira ati ariko buriya se ntiwabwiye ibirenze ibyo wagombaga kubabwira I'm sure my wife will tell me you told them more than they needed to hear tonight buriya nicyo umuntu abera pasitori That's why we, become pastors. noneho nsubiza cya kibazo cy'abagabo bavuga ngo ni kangahe do you know why abagabo benshi bataba sexually satisfied so um, to answer the question that was asked of how many times I'll say the reason why many men don't get sexual satisfaction. ngiye kubereka ikintu wenda mutigeze mutekerezaho I'm going to show you something that you've probably never thought about. okay uhereye kuri uyu mutwe wa madamu Starting from my wife's head, her cheeks, her neck, her arms, ubundi duteye duteye kimwe ibyo afite byose nanjye ndabifite so everything that she has i also have we have the same parts of the bodies ubu ze zose kuva ku musatsi kugeza ku mano but her, her, her cells the cells of her body from head to toe zifite sex they are sexual murabyemera do you agree with that impamvu iyo ukozeho gutya wumva the reason why I say they are all sexual, you know, when you, when you touch even just her cheeks. There's a way it feels uhita wumva yuko uru ruhu rwanjye rufite sex ya kigabo urwe rufite sex ya kigore So that that means my my my this, my skin as I touch her have sexual cells, but also her skin has. Iyo tuvuga uh, sex. So when we talk about sex. ntabwo ari agakano ko hagati y'amaguru gusa uh, kuko buri serire yose ubundi bigukundiye sekisi ya hano yagombye kubona tiritimenti n'iya hano ikabona tiritimenti ku buryo mbese yicarira ku buryo mbese Now the way it's supposed to be, every part, uh, every sexual part should get the treatment it deserves. Now you understand why. Noneho ikibazo kibamo abagabo bo urumva agace kaba fed kagaburirwa abagore babicaye bicaye gusa ari abagenerwa bikorwa So for, for men, men have just that part that has to be fed. The women are just there, seated, they are beneficiaries. beneficiaries. They are just receiving. bivuga ngo hari serire nyinshi z'umugabo zisigara zitagaburiwe so there are many parts of the man that uh, remain unfed many sexual cells in the man bahora bashonje that's why they are always uh, hungry for it nuko barya sandwich bakagaburira agace gatoya aho kugaburira umuntu wese So because when he gets into the act, he just feeds a small part of the sexual cells rather than all of them. So you only part one. Kuko ibi navyo what does it mean to feed umubiri wose? Um, if I started talking about what it means to feed the whole body, you'd also uh, get to understand more. Uhita wumva agaciro ka karese muri sex. you understand why it is important to caress uh, during sex. Not just the women, kuko abenshi bumva ko ari ibyo bakorera abagore. Because it's not just for women, because many people think that caressing should be done for, on the woman only. Ah, bitugu, by'uyu mugabo. Like those shoulders then you take care of them <laughs> muzagera aho mumenyere igihe ibintu byose ndabyoroshye so icyo ni icya mbere mm-hmm. icya kabiri ni za feze zinababwiraga uh, the second thing is the phases that I told you about hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo itanu ku bagabo between 15 to 50 for men hari hormone ya testosterone iba ari nyinshi mu maraso y'umugabo They have a, a hormone called testosterone that is in abundance in their bodies. umugabo aba They are on fire. byo kubaza ngo ni kangahe So to ask how many times, eh, ni abagore babaza ndabyumva ndaje ndabasubiza impamvu ahubwo mm, ni abakiri bato kuko abenshi mwicayemo hano muri iyo period so i'm going to ask on behalf of many who are here because many men who are here between that, that time abadamu mugerageze mudohore mufungure amazi n'umuriro kuko benshi barafungiwe neza bakata amazi n'umuriro nka rege na wasaka On behalf of, ah. of the men here, many women have uh, closed that chapter. They are not uh, Uh, giving what they're supposed to yaza nimugora atari ruzi ati niriwe ku kazi ndumva naniwe kandi ugo umuntu arimo aragurumana so the man comes he's on fire he touches you you're like oh i'm tired you know or you have a back problem or your tooth is aching umutwe or you have headache urimo gusinzira or you just feel sleepy ubundi hakaba hari abashyitsi baraye muri salo maybe they are guests you say oh they are guests they will hear us n'ibindi <laughs> n'ibindi so many all those excuses so izo mpamvu zose so all those excuses zibaho rwose we have them ariko mugomba kubyumva bibiri iravuga the bible says ngo umubiri w'umugore n'uw'umugabo umubiri w'umugore ni the woman's body belongs to her man kandi n'umubiri w'umugabo ni uw'umugore and the man's body also belongs to the woman pawulo akavuga ngo ntimukimane kereka ku mpamvu mwumvikanyeho Uh, and the Bible says, do not deny each other except when you've heard, you've agreed on it. neza umuntu akajya arya But if you did it well and uh, people get satisfied, wenda ini average muri iyo myaka iyo navuze gatatu mu cyumweru would be on average at least maybe three times a week if for men do, uh, within that age that uh, age gap that I mentioned. Kuko by the way n'abagabo ndagira ngo mbahe warning. And I also want to warn the men. Kubera ko frequency ya sex. Uh, uh Iki cyo mugifate frequency ya sex. The frequency of sex. is detrimental to your intellectual performance uh, uh, frequency inshuro frequency navuze frequency ntabwo ari ukuvuga ngo kuko urumva iyo e, abantu bamwe ntibashaka kubyemera ndabizi babe disappointed cyangwa kuba disappointed reka mbigishe urumva nukora sex gatatu mu ijoro Eh, if you have sex about three times in a night kuki batwara abakinnyi bakabajyana muri lokale iyo bagiye gukina za shampiyona why do you think when, when uh, players are going to, when they have a match coming up they take them away from their homes and put them in a, in nuko, a secluded place nuko sex nyinshi igabanya imbaraga z'ubwonko n'umubiri that's because uh, frequent sex reduces the brain's capacity momentarily ntabwo ari ukuvuga ngo ngo ngo biguhindura umuswa ariko momentarily you don't you don't completely lose your intellect but for a period or for a moment it reduces your intellect eh kuko buriya matsiyeri semeni uh, the babara yuko one ejaculation itwara energy ingana no kwiruka kilometero mirongo irindwi uh, they say oh, uh, one ejaculation from a man uh, takes the, uh, uses the energy that you would use to run 70 kilometers. kuko ni, vital substances buriya bikomeye cyane ku buryo ntabwo abantu bajya babitekerezaho ariko ubundi banawoninga abagabo yuko the more sex you have you are debilitating yourself bajya babwira abagabo ko iyo ukoze sex kenshi uba urimo kwitera ikibazo kandi muri ino century turimo y'amasiteresi n'ibindi and in this time of uh, heavy stress that we're in beta gukora sex iri qualitative than quantitative uh, you'd rather have qualitative than quantitative so ibyiza aho kugira byinshi nka three times a week would be fine wenda nka gatatu mu cyumweru urebye yaba ari sawa so buriya wenda ukagira mande wednesday and weekend mwahitamo wenda niyo mwavuga ngo kuwa mbere kuwa gatatu no kuwa gatanu reka twumvikane indi minsi indi minsi mujye muyisengamo hanyuma The, use the other days to um, pray. By the way, it's good to, to develop that discipline. Kuko, mm. um, oya, erega ibyo ndimo kubigisha murabiseka, ariko it's a serious topic ku bantu b'abakristo. Kubera ko iyo wemereye sexuality yawe kugutegeka. When you allow your sexuality to, to rule you or to lead you, niho umugore wawe igihe azaba ari indisposed wenda twite ku inda nkuru yarabyaye niho uzabona abagabo benshi ngo bajya gushaka help somewhere else that's when you'll find a, a man who's led by his sexuality at a time when his wife is not able to give him the sex he wants maybe she's pregnant or she just had a baby he will use that as an excuse to go and find uh, to have an extramarital affair pawulo aravuga ngo byose ndabyemererwa ariko siko byose bingirira umumaro paul says I'm, a, i'm allowed to do everything but it is not all necessary for me to do kandi sinzemerera ikintu icyo ari cyo cyose ko kintegeka and I, and i won't allow anything to rule me ndagira ngo nsaba abagabo ivuno n'abagore ariko i want to request the men here and also the women burya the more you control your sex uh, ko urushaho kuba ari wowe ugera gutegeka uh, the stronger you become in character niko urushaho no kugira muri karakteri cyangwa uh, uko uteye urushaho kugira imbaraga kandi ino si turimo muri kino gihe and the world we're in today isaba kenshi ko tuba tutari hamwe n'abagore bacu requires that many times we are far from our wives ni rero wimenyereza ngo ariko ngurumva ngo uko mfatiwe niho nihandurira If you are a person who has decided every time I want it, I must have sex. Nibyo rimo kubyara ba bagabo wumva twagarutse muri ya ntuza ngo ngo nageze iriya ngo rega ngugerageza ngugomba kugerageza kunyumva ngo nari jyenyine That's when you hear a man telling you you should understand me when I went there I was alone. So icyo ngicyo mukimenye self control ni imbuto y'umwuka self control is a, is a fruit of the spirit communication niyo key ya sex uh, kuganira nirwo rufunguzo uko muzabyumvikanaho aba ko muzabikora the way you agree with each other be that the way naho nta regimentalization yo kuvuga ngo ni katatu ni kabiri ni gatanu no uko muzabyumvikanaho mukurikije imbaraga z'umugore n'iz'umugabo n'ubushake byose So there's no rule that, that says do it three or four or five times, but do it according to the way you've agreed between the two of you, depending on your on your uh, will can, can wants. sex, sex is an act of love. Uh, so if you are imposing sex on your wife niba rero nta rukundo umufitiye urikunda urikunda ariko we ntumukunda ariko nawe niba uri umugore ukamufungira amazi n'umuriro aze punishment but you, you, the woman as well, if you refuse to, if you deny him, uh, ari niba hari icyo umushakaho if you want something from him wikoresha sex nka manipulation uh, don't use sex to manipulate him mubwira utari ko banza umwemerere nurangiza umubwira utari ko burya sheri nanjye haraganira kwifuzagaho Uh, first allow uh, and after the sexual act tell him you know by the way i also wanted abc from you so finally ku kintu kijyanye n'abagore kugira ngo abagabo nabo babyumve and now about women for men to also understand this akenshi hagati y'imyaka mm, kugeza ku myaka nka mirongo itatu n'itanu abagore bo bakirimo kubyara uh, uh, up to about the age of 35 uh, when women are still of childbearing age icya mbere ntabwo abagore bajya bifuza sex per se uh, iyo batari barongorwa when women are not yet married many of them don't uh, they don't want sex or they don't feel bifuza urukundo ni ibintu bibiri bitandukanye they want a uh, love niyo mpamvu akenshi n'abakobwa kugira ngo basambane uba wabeshye ko bakunda that's why for, uh, for a young girl to uh, have eh, sex is because somebody lied to them that they love iyo amaze kurongorwa after she gets married mwibuke ubwo aba yinjiye muri faze yo gutangira kubyara remember now she's entered her, uh, her childbearing phase burya sex ntabwo iba yakagira amashanyarazi akomeye it is not a, uh, uh, it doesn't fire her up ariko bamwe muri mwebwe bamaze iby'imbyaro barabiparitse but for those who have now put the childbearing on the side niborangije eh? harabura umwe ndabona ko nazunguza umutwe ubwo nabyo muzabiganira so iyo abagore barangije kubyara mwabagabo umwe so men hear this when women have finished giving birth when they've stopped ujye umenya ngo icyo gihe that's time for love icyo eh, ni cyo gihe cyo gukunda cyo kumukunda cy'urukundo arashaka care eh, she wants to be taken care of agatanga sex and she will reciprocate with sex nuko bigenda arashaka care she wants to be cared for and loved agatanga sex and she will give sex back dimba hasi waraza agashaka sex uh, the man wants sex first nta care and then he gives care ntumuzitiranye care no gutanga igikwembe don't think that give, uh, caring for your wife is just buying her uh, some clothing ntimuzitiranye care no kurya ifi muri resitora do not think that caring for her means taking her out to eat fish care ni touch Uh, caring is touching her. care ni amagambo meza it's telling her sweet words mushobora no kwicara rwose nta n'ifi mwariye n'imyenda yaracitse you may even sit there together you didn't go out for, to eat fish and maybe your clothes are also not in good condition abagabo ngo ariko ibyo ngibyo ngo ntabwo ngo you know burya igituma abagore bamwe na bamwe bagenda batwarwa n'abababeshya ko many uh, many men don't allow this and one of the reasons that have shown why women uh, go out of their homes they go because somebody showed them care a beautiful woman like Diana spends the whole day at the office and she, there are men there who are telling her but when is the last time they told you you are beautiful yataha agasanga kohen ari busy kuri telefone ari busy areba umupira is maybe watching football on his phone or on TV. Slowly we akumva wa wundi umubeshya ko ari mwiza ko amukunda akumva amuha agaciro. And uh, uh, slowly by slowly she'll feel more attracted to the one who tells her she's beautiful. So in and summary, she mistakes that for he cares more than her husband. Kuki topic nayigize ndende suko ntashaka kuyisummarizing. Well, the reason I've taken a longer time to explain this no muri kiriya gitabo dukoresha twigisha abageni iwacu even in the book that we use when we are doing premarital counseling niyo chapter ifite amapaje menshi it's the chapter that has the most pages kubera iki why niyo chapter abantu benshi batigeze biha birushya bashaka kuyumva it's the chapter that no, no people have taken time to really learn about kandi kubera ko batigora bayumva niyo bakora nabi and so because they don't take time to learn it they do it badly reka ngarukiriza let me stop there for now hanyuma ibisigaye muze kubiganiraho sibyo ko wenda niwemeranya na diana ko ari five times a week nta kibazo so talk about it with your spouse if you agree five times a week that's also okay ariko ubundi communication niyo idisayidinga how you go about it So the communication is what decides for you and how love, you do it. love of each other no niyo itegeka byose gukunda mugenzi wawe that's what uh, is above everything ikijyanye na finance rero uh, about finances ndareka madamu wanjye agisubize uh, let my wife answer that kuko urumva uriya hari igihe utura munsi y'igiti kinini kikakubuza kugaragara we rero andusha kwigisha ariko kubera ko ari jye uzwi wife is a better teacher than me, but because I am more known than her, many people don't know that she's a good teacher. kandi ibya kashi iwacu niwe ubishinzwe ugusona so nawe ubwira ibya kashi and she's the finance director in our home she's the cfo <laughs> nice Mm-hmm. murakoze cyane um, ibiganiro by'abashakanye muri iyi era ya information iri kuri bose babireba In, a, in, a, in this time of information where there's so much information everywhere, couples, uh, teachings. usigaye usanga abantu bavuga baziga uh, uh, keretse nka Pastor <laughs> kubera yamenyereye kamera yamaze kumva ari ubuzima busanzwe ariko kera tukiba mu biganiro by'abashakanye byiherereye bashoboraga kubaza neza ariko ubu muraza kureba niba bababwira kubaza urabaza utekereza ko ejo uri buri kuri yutube uvuga uziga hmm. n'usubiza nawe asubiza aziga bisigaye bituma abantu batisanzura ariko nabyo ni byiza kuko hari abandi babigiriraho umugisha bakiga So uh, this time of having live sessions on YouTube and all that, people, you know, they, they count their words because you're saying, what if I say this and it will be on YouTube recent, uh, soon. So you count, measure your words. But it's okay because it's the time we're in. gusa ku n'ibyo amaze kuvuga nakongeraho yuko buriya badamu sekisi yacu twebwe iba mu mutima Uh, what I can add to what uh, he just said is that uh, for women, sex is really a matter of the heart. rero umutima wishimye umeze neza unatanga sex. So when your heart is happy, when you're, you're, you're joyful, sex is easier for you to give. ubundi bishobora kuba yadimba hasi. Otherwise it will be the pick and drop. Ibanga rero ntarindi ni bimwe mwazanye muri ya tayito mwatubwiye ni ukwitanaho ni ugukundana ni ugukomeza communication ah, ku kintu cyose so what you should do is, is, is taking care of each other really loving each other and communicating about everything buriya nta nubwo twigishijwe kubiganiraho we didn't we were never taught to talk about it rero nabyo kubiganiraho ni byiza kandi uko mugenda mukura munabiganiraho mugenda noneho murushaho kwegerana kwegerana munamenyana mukagenda munabyamiriyora kurushaho reka ibyo yabivuzeho bihagije ne kubitindaho njye bampaye ibyoroshye ibi kubivuga kuri kuri bose babireba ntacyo bitwaye <laughs> so talking about finances on camera it's not a problem yeah babajije uh, bati se umugabo uh, umutungo w'umuryango twawucunga dute niba bamwe bafite ukuntu bawucunga bakemeranya ko uw'umugabo uzarehe bikomeye amashuri y'abana inzu niba bakodesha cyangwa ibindi hanyuma uwo ukishyura ibyo mu rugo Eh, guhaha abakozi iby'amasuku n'ibindi hanyuma wenda bakagira n'ayo bumvikana investment ese hari icyo bitwaye igihe babyumvikanye niko ikibazo cyavugaga eh, the question was asked uh, how should couples manage their finances if uh, they've agreed that the man's finances will take care of certain things, needs in the home, and the wife's money will also take care of other needs. Is that okay for them to do it in their home? And they ask, what does the Bible say about it? Bibiliya ikintu ivuga ku ngo ntabwo ari byinshi cyane icya mbere ni uko mu itangiriro adamu na eva ngo bambaranaga ubusa ntihagire ugira isoni So the Bible doesn't say much, uh, many things about uh, couples, but in the, in in the beginning, we see Adam and Eve. It's, the Bible says they were uh, naked in front of each other and they were not shy, they were not afraid. icyo mu buryo bwo gusobanura uretse kwambarana ubusa bw'umubiri kuko n'ubundi batari bambaye ariko ni cyane cyane ni umutima na communication so uh, what uh, it means to be naked apart from the physical nakedness of they didn't have clothes which they didn't it also, to, uh, it also talks about openness, being open to each other and uh, communicating openly. Uh, so in a marriage or in a home you have to tell each other everything Another thing the Bible says about a husband and wife is that when they, they get married, they become one. kandi kuba umwe nta kundi ni ukuba umwe muri ya communication nanone nta kindi cyabagira umwe keretse communication and nothing will help you become one truly apart from communication itself ntaho bazababwira iby'amafaranga uretse ngira ngo mu migani bavuga ngo mumenye neza uko imikumbi yanyu ihagaze ntabwo bavuga kenshi ku mafaranga ariko bavuga cyane ku bumwe bwacu kuri communication yacu ku rukundo rwacu ibyo imana ibisubiraho kenshi It doesn't clearly talk about how they should manage their finances. It instead talks about that oneness and that unity and that communication. rero n'umutungo ndagira ngo mbivuge mpereye kuri communication kuko umutungo ucungwa neza bivuye mu biganiro tugirana nk'umuryango so uh, about talking about finances i want to talk about communicating your finances because you manage your finances well through talking about icya mbere turi mu gihe aho umugabo aturuka hariya afite ibyo yari arimo akora n'umugore akaba afite akazi We're in a time where uh, the man comes with a certain income that he has or a job that he does and the same to the was the woman. Iyo twigisha abagiye gushakana abasore n'inkumi turababwira ngo mu cya gihe cya dating bakwiye kuganira kuri finance zabo. When we are doing premarital counseling we we tell the young couples that they should talk about their finances as they date. niyo baba batazifite cyangwa umwe ari uzifite undi azifite ariko bakwiye kubiganiraho they need to talk about it even though one of them has uh, an income and the other doesn't or they both have an income umuntu natangira kuguhisha mukiri muri dating uzamenye ko ufite ingorane cyane you'll know you have problems if one of you even at a time you're dating hides some things about cyane and it happens a lot tujya tumva ubuhamya bwinshi umuntu akakubwira ati nashakanye n'umugabo wanjye ntazi ko agira inka aha n'aha eh, hanyuma <laughs> ngira ibyago arapfa Um, you, we've heard testimonies, people saying, you know, when I married this man, I didn't know that he had a, a big herd of cattle somewhere, but then one day he died. ya ibyo ni ibibaho hari n'ababana nk'uko umwe akagira akawunti y'undi akagira iy'undi akagira invesitimenti atigeze avuga byabayeho cyane muri gihe cya jenoside ugasanga umuntu yari afite ubutunzi bwinshi ariko umugore atabuzi yapfa bigasigara aho ngaho either muri banki cyangwa se n'abandi yakoranaga nabo bizinesi bakazitwara umuryango ugasigara ukennye birenze urugero kuko batigeze babiganira we saw couples where uh, maybe the man had money investments that he never told his wife about, especially around the time of the genocide. And then when he died, his family remained poor, but his finances, his investments, everything was taken by people who knew that he had them. But rero communication ni ngombwa mu bijyanye na finance. So it's important to communicate about your finances. wenda wakwibaza uti se ese eh, ni ngombwa yuko duhuza amakonte ni ngombwa yuko bigenda gute na gute ni gute twabigenza neza ku buryo bitabangama So you will ask maybe should we have a joint account? Should we have separate accounts? How should we practically handle them and still be okay? Ibyo nabyo byava mu kiganiro cyanyu bitewe n'ibiri inyuma y'ibyo. And I'd say that also comes out of the way you communicate depending on your situation. Uh, niba uh, wenda ufite akawunti wari ufite ukiri umukobwa cyangwa uri umusore uh, ukaba uyifiteho wenda ni akawunti wahemberwagaho kandi ufiteho na loni igenda direkite ku izina ryawe hariya mushaka kubyumvikanaho ukavuga uti kambanze ndangize ibi ariko ubundi akawunti tuzayisangira niba mwumva ari byo mushaka ariko ni byiza kubiganiraho you, you might agree if uh, when you were still single, you maybe had an account and you were taking a loan through that account, and then every time you get an income, the, the money gets, uh, you know, it gets deducted by the bank. You can talk about it and maybe agree, first take care of the loan, or I'll help you with the loan. whatever works for you depending on your situation hari n'igihe ukora business ugasanga mwumvikanye ko ari byiza ko mugira account um, ku izina ryawe cyangwa se uhembwa bakavuga batoya turahemba uyu ntabwo duhemba mwembi wenda turayishaka ku izina rya biterwa n'uko waba ufite ikibazo aho ngaho naho ariko ayo mafaranga akaba yazi azingura ahembwa ya niba ari bizinesi urayikora na runaka ariko amafaranga yawe ni aya nta kinyoma kirimo turi abakristo ntabwo dukwiye kubeshyana uba urimo ubeshya umugore wawe ubeshya n'umuryango wose Uh, maybe you'll have, you'll have uh, an account that you use for business purposes, and that one you can't put your spouse on it, as long as your spouse knows truthfully how much money you earn, how much money comes through that account, because what is important is that you're not lying to them or you're not keeping some information from them. Iyo hari impamvu mwemeranyijweho navuga ngo nta kibazo mpfa As long as you've agreed, you've talked about it and, and, and agreed, it is fine. ariko ubundi niba muri umwe mwakwiye kugira na akawunti imwe uh, ntacyo bitwaye akawunti zishobora kuba nyinshi ariko zose mukaba muzifiteho akisesi it would be good for you to have a joint account or even if they are separate accounts but when you both have access to those accounts numvise mu byo mwize ubushize mwize yuko mudakwiye kugira akawunti zo kurya gusa mukwiye no kugira n'izo mu bihe bibi They told us uh, from the summary that one of the things we were told last time is that you shouldn't have accounts where you, they're only for feeding you right now. You also need to have to have a savings account for uh, a bad day. investment. And it is good also to have an account where you invest. yuko menshi investment you don't need to have a lot of money for you to, to do an investment or to have an investment account, but you can start saving and slowly it will build up and it will increase. Njya ntangara nkorana n'abantu b'abaturage mu ma eglise mu matorero atandukanye nkora mu bintu bya community development ariko based to the bible ah, ahenshi bakora amatsinda yo kwizigama ariko igitangaje umuntu udufaranga duke duke wazajya kubona abantu uko bagiye ukabona bagize za miliyoni na za miliyoni bari barakora n'ibintu by'ibitangaza I've seen many uh, families that are not well off financially uh, because my work I work in, uh, in community-based, Bible-based community development. So I've seen people bringing uh, small amounts of money together, but over time, they, their money increases and they will invest and have Rero si ngombwa kugira amafaranga menshi kugira ngo ubashe kugira account ya, investment, ariko ni ngombwa ko mubyumvikanaho mukavuga muti ayo gukoresha azabangahe aya ay'ibihe bibi azabangahe aya investment azaba ngahe kuri zimeze gute turasinyaho dute ese tuyabikuza dute kuko nabyo icyo mwabishyize hamwe murabyumvikana So uh, what is important is that you agree with each other. This is our income. What do we spend? What do we invest? What are our savings for a bad day? How, which kinds of accounts do we open? How do we withdraw money from those accounts? Who will sign on them? All of that as long as you talk about it and agree. abantu benshi usanga bibwira yuko iyo mubigize gutyo muba mumeze nka gipolisi umwe iyo acishije ahangaha amafaranga baramubaza ngo se amafaranga yagiye he undi yagira gutya ngo byagenze bite oya byose biva mu kiganiro ni mwicare muganire ariko munagire umutima ufite freedom. kuko aho hajya haba ibibazo byinshi ugasanga umugabo niba yahaye umuntu amafaranga yabikubwira ukarakara ariko ikibazo ni uko azajya ayatanga ahubwo atakubwiye ariko niyo atakubwira ariko yagaruka akakubwira ati “Waruzi ibindi nahuye na runaka muha amafaranga ntukabigire intambara uh, uh, uh, as long as you agree and how you manage your, your, your money. Many people, many couples have problems with, they say maybe you know that is very uh, authoritarian, agreeing, I can't remove money from the account without your approval. And many times you'll find maybe the man gives money or the woman gives somebody money and the spouse is angry because they didn't first agree on it, but you have to also be free, allow, even if you're talking, uh, you, you, you talk to each other, allow each other the freedom that if something happens and there's no time to talk to you, they can still do it. ariko ibyiza byaba byiza abantu baganiriye byiza abantu babiganiriyeho kuko hari igihe mushakana wenda wari ufite umuryango witaho ah, turi mu gihugu cyahuye n'ibibazo ugasanga ufite umuryango witaho ni byiza kubivuga kare ukavuga uti rero buriya mfite umuryango najyaga nkorera abcd tuzabigenza gute hari n'ubwo mu biganiro ugasanga buriya mu miryango tugira ibibazo ugasanga hari umuntu ugira umutima mwiza ufite kompashoni nyinshi ufite umutima mwiza cyane ibibazo byose by'umuryango akaba ari we babishyiraho mugasanga mwabiganira akakubaza atari ko se ko mbona muvukana muri barindwi kandi kanaka akaba ari we rofu nuriya nuriya kuki ari we byose biriho mukaba mwabijyaho inama ugasanga hagabanutseho kuko hari igihe rwose abasore cyane cyane usanga hari abo bifatiye <laughs> cyangwa n'abadamu biterwa n'uko umutima umeze icyo gihe mushaka kubiganira mugasanga muzajya mutanga contribution ah, n'abandi nabo bagatanga izindi cyangwa niba ari we wenyine mukareba uko mubigenza ariko biba byiza no kubijyaho inama nanone ntibizagutera umutima wo kumva ugomba kujya kumuca inyuma kugira ngo ah, ndavuga byinshi umusemuzi nkamugora uh, also, you need to talk about uh, times where when you're at the time you're getting married, before you get married, one of you was taking care of maybe uh, family members and you have to bring that into your marriage. Talk about it before. Maybe you will find that uh, you, you've been overloaded as a family member. You have other siblings or other family members that could help you, but because you're the, you're the com very compassionate one, you're the one that everybody comes to, uh, when they want money and then you, you don't actually see that. Maybe they're just overloading you. So through talking to your uh, spouse about it, you find that maybe they will help you streamline it and you'll be able to share the load with other family members and it will not be a very heavy burden on you. kugira ngo gusa ntatinda wenda navuga ko nanone ni byiza kumenya impano y'umuntu mu rugo kuko burya ntago dusa It's also good to know uh, the gifts of uh, your partner because we're not the same ah, mu bicungiro y'umutungo ntago dusa hari umenya neza akawurinda hakaba n'umenya cyane rwose neza nawe Even in, in, the, in our financial uh, management, we are different. There's one who knows how to uh, keep the money, grow the, the bank account and save, and then the other one, their gift is spending the money. ni byiza rero iyo buri wese yamenye impano y'undi <laughs> iyo buri muntu wese azi impano y'undi murafashanya nk'ubu ntabwo ibintu byo kubara cyane mbishobora uh, for example, myself, I'm not very good at uh, lots of calculations. ibintu byo kubara kubika <laughs> eh? ibyo ntabwo ari ibyanjye things of saving money and, you know, counting everything and knowing what to not spend a lot? njyewe kuyasohora kuyasipendinga i have the gift of spending hanyuma rero and what helps me ni uko mfite uzi kuyabara is that i have uh, my, my spouse has a gift of of knowing and uh, economizing turicara tukabijyaho inama rimwe na rimwe ndetse nkamubwira nti eh ko numva bikomeye ibyo so we sit and talk about it and most times i'll be uh, like hey ben this is impaka zikomeye kuko hari ibyo nshaka kwigurira and we'll we'll talk about it and have uh, serious conversations because there's maybe something that i really want to buy hakaba ubwo andekurira nyine nkagura turi muri sizoni yo kugura hari amasizoni yababwiye kuko turi muri sizoni nziza nshobora kwigurira akampa furidomu So when we when we are in a good season and it is okay for me to exercise my gift of spending, he allows me to exercise it. Ariko iyo turi muri season itari iyo kugura, uh, but when it's a season of uh, not buying things, ashobora gukandagira feri akayiheza kabisa he will stop my spending habits and i will feel that he has akabinsobanurira rwose akayikandagira nkaceceka and he explains to me why he's not letting me uh, spend and I'll urumva jyewe nkunda kureba ibintu nkavuga ntariko ibi bintu birashaje bigomba kuva so <laughs> So, you know, I'll maybe look at something in our home and say, you know, this is very old we need to put it out and buy this stuff. maybe I look at our curtains and say, these curtains are so old, I need to change them, I must. And he will tell me, and he will, and he will look at the curtains and say, but how are they old? They're not even torn. kandi gikeye and they're still clean they're okay they look fine ariko out of fashion and uh, and i tell him zavuye ku zavuye ku <laughs> zataye gahunda zataye igihe hmm. akambwira ati se igihe ni iki kuko ubundi zimaze iki se si zo gukinga i see they are okay they still look fine ibyo tukaba ntitubyumve kimwe kandi bikagumaho nkumva gihe biri serious and and at a time like that i really feel that it is important and it is urgent to take care of what I think we should take care of, but he tells me no, it is okay and we won't spend on iyo turi mu good season rero yo guspendinga nshobora gukomeza nka insistinga mpaka nkayagura so when I know that it is a good season and uh, it is okay for us to spend I might insist until we cyane cyane ko mbimwibutsa ndanamwibutsa nkamubwira ariko iki gihe ni ukuri nta kibazo gihari dushobora ushobora kundekura nkigurira and I remind him and I tell him you know it is a, we are okay financially you should let me buy buy the curtains I want to buy. Ariko niba nsobanuriye reba nawe turimo bimeze gutya na gutya urabona koko bihura nanjye nkasanga ntibihura icyo gihe nshobora kwihangana nkategereza igihe But as we talk about it through communication, he will maybe tell me, you know, we are maybe taking care of a loan or we are putting our money into this and that. And as he explains to me, as we talk about it, I will also understand and uh, reka rero ngarukira aha mbabwire ngo ibanga nta rindi ni ibiganiro So the answer to all ntimubigire intambara. So communicate about it but uh, don't make it very authoritarian it is, uh, it is make it simple. Irindi banga hanze hari uh, abajyanama benshi Another secret is that they have so many advisors out here. abazakubwira ngo ya uri umugore w'umupfapfa kuko utafite akantu kawe hari inyoma ku ruhande some people will tell you you're not, you're not a smart wife why do you not have a secret account that he doesn't kujya gukora umusatsi ubwira umugabo ugiye gukora iki n'iki ubwira umugabo eh eh eh, eh, eh usange bakwigishije utundi duco tutari twiza and they'll tell you so you want when you want to change your hair you ask the man you want to do your nails you ask him and through the things they say you will learn bad habits ariko uh, ndagira ngo buri muntu wese agire freedom uh, n'utwo tuntu dutoya natwo mugena amafaranga yatwo ku buryo umuntu agira ubwo ndabivuga nk'abantu bafite amafaranga yayandi y'imishahara imishahara irabarika Mm. ariko hari n'andi nayo kubarika neza <laughs> so uh, you should you can also uh, give a certain amount of money towards such things that uh, you'd call small and i'm saying this for those people who have uh, maybe salaries and money that comes in regularly and you can manage it easily cyacu twebwe kuri kuri konti ukuraho nta kibazo dufite account imwe ariko iyo habayeho amawunti nini isohoka uba ukwiye kuba wayisobanura ariko utuntu duto duto nta kibazo uh, kuko dukoresha momo ushobora kubona yashize ukayazana kuri akawunti yawe nta kibazo ariko niba urimo gutwara amafaranga menshi ukwiye gusobanurira mugenzi wawe wayo no muri banki iyo ugiye gushaka amafaranga menshi barakubaza bati wohereje umuntu baraguhamagara bati ko uyu muntu ashaka amafaranga menshi nimwe mwayotora izinze ni kimwe rero no mu rugo dukwiye kuganira ku bibazo by'amafaranga murakoze